back with another Premiere Pro आजको यस चाहिँ स्पेसली रिग्रेट हुनेवाला छ भिडियो रिग्रेट ट्युटोरियल हुनेवाला छ किनभने चाहिँ हामीले जुन सकिएको नि एउटा सिरिज हेर्छौँ नि त्यसमा चाहिँ एउटा इन्ट्रो आउँछ क्याम मजाको इन्ट्रो आउँछ इन्ट जस्तो या ब्रस इफेक्ट पनि भन्न सकिन्छ बट त्यसलाई बनाउनुको लागि आई थिङ्क आई थिङ्क मेरो विचारमा त्यो चाहिँ आफ्टर इफेक्टमा बनाएको हो तर हामीले प्रिमियर प्रोमा पनि बनाउन सक्छौँ बट त्यस्तो सेम टु सेम इफेक्ट बनाउन सकिन्न बट त्यसलाई म्याचिङ खाने सेम हामीले बनाउन सक्छौँ त्यसको लागि हामीले दुई तिनवटा इलिमेन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ या त ग्रिन स्क्रिन युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ग्रिन स्क्रिन इङ्क इफेक्ट या स्टोक्स इफेक्ट एन्ड एक्चुली एउटा तपाईँलाई टेक्स्चर चाहिन्छ एन्ड तेस्रो चाहिँ तपाईँलाई एउटा इमेज चाहिन्छ जुन ब्याकग्राउन्डमा राख्नको लागि एन्ड इजी छ बनाउनको लागि तपाईँलाई एक कन्सेप्ट हुनुपर्छ कि यो कहाँ राख्ने यो कसरी राख्ने अनि हल्का यसमा मोसन पनि युज गर्नेवाला छौँ सो भिडियो चाहिँ धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ प्रिमियर प्रोमा आइसकेको छौँ अनि यहाँदेखि तपाईँहरूले फाइल इम्पोर्ट गर्नु कन्ट्रोल आई प्रेस गरेर पनि यहाँ डबल क्लिक गरेर पनि फाइल इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर मेरो चाहिँ पुरा प्रिसेट नै छ यहाँनिर भिएफएक्स पुरा जुन मैले डाउनलोड गरेको छु एन्ड म चाहिँ सबै नै इम्पोर्ट गरेर देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई एन्ड इम्पोर्ट गर्छु म चाहिँ पुरै फोल्डर नै यिनीहरू चाहिँ टेन एटिपी भिडियोहरू हुन् सबै एन्ड तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन ग्रिन स्क्रिन पनि छ ग्रिन स्क्रिन चाहिँ तपाईँले चाहे युज गर्नु सक् इन्स्ट्रक्सन हो ग्रिन स्क्रिनको लागि पनि जुनसुकै चिजको लागि पनि टेक्स्चर लिएर आउँछौँ टाइम लाइनमा एन्ड मेक स्योर तपाईँले टाइम लाइनलाई पहिल्यै सेट गरेर राख्नु होला एन्ड यहाँनिर टाइम कोड देखाउने गरिन्छु एन्ड म चाहिँ टाइम लाइनलाई अलिकति ठुलो एन्ड यसलाई चाहिँ हल्का ठुलो गराइदिन्छु यो फर्स्ट भयो हाम्रो यो चाहिँ टेक्स्चर भयो है एन्ड देन अब म चाहिँ के राख्छु हाम्रो यो इङ्क इफेक्ट कुन चाहिँ हाल्ने हो भनेर इङ्क इफेक्ट तपाईँले कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यसमा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कहरू हालिदिनेवाला छु कहाँदेखि डाउनलोड गरेको भनेर यहाँ चाहिँ यो चाहिँ इङ्क इफेक्ट हो हाम्रो यो चाहिँ यो चाहिँ धेरै लामो छैन त्यस कारणले यो यहाँनिर म टाइम लाइनमा यतिमा देखाउँछु एन्ड यहाँनिर एकचोटि प्ले गरेर देखाइदिन्छु इङ्क इफेक्ट यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क लाएर हाम्रो यो इङ्क आएको छ एन्ड देन अब फाइनली हाम्रो एउटा इमेज इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ यो इम इमेज चाहिँ छैन म चाहिँ फेरि इम्पोर्ट गर्छु यहाँनिर इम्पो इमेज एन्ड इमेजमा जान्छु डाउनलोडमा गएर एउटा अलिकता हल्का राम्रो इमेज युज गर्छु म यहाँनिर अलिकति हाई क्वालिटीको इमेज चाहिँ युज गर्छु let's uh, take this one and it's a high qualify image 280 by i think 1920 something and let's bring it here up चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ टाइमलाइनलाई याद राख्नु होला यसरी राख्ने हो भनेर यति चाहिँ अरू चाहिँ केही फलो गर्नुपर्ने हुँदैन एन्ड यो भयो हाम्रो अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्सचर्स भयो एन्ड यो चाहिँ भिडियो uh, हेर्न सक्नुहुन्छ यसको क्वालिटी धेरै नै छ टेन पर्सेन्ट गरेर म चाहिँ यसलाई यहाँनिर लिएर आउँछु एन्ड हामीले यसमा पनि एनिमेसन हाल्नेवाला छौँ पछि अहिले थाहा हुन्छ एकछिनपछि हजुरहरूलाई यहाँनिर एनिमेसन कसरी हाल्ने भनेर यो सबै थाहा हुन्छ यसलाई चाहिँ एन्ड फिट गरिदिउँ एन्ड अब यो भयो यहाँदेखि यसलाई टेक्स्चरलाई हल्का रिमुभ गरिदिउँ एन्ड अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो हाम्रो इङ्क इफेक्ट छ सेकेन्ड वान एन्ड लेसी यसलाई अफ गरिदिउँ एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो इफेक्ट अब के गर्नुपर्ने हुन्छ हामी यहाँनिर इफेक्टमा जान्छौँ इफेक्टमा गएर यहाँनिर मैले अलरेडी नै यहाँ यो इफेक्ट च्यानल खोजेको छु डाइरेक्ट तपाईँ यहाँ बित्तिकै गएर अल्ट्रा कि लेख्नु भएपछि अल्ट्रा कि लेख्नु बित्तिकै तपाईँ कहाँ पनि आउनु आउँछ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण मैले इजी होस् भन्नको लागि तपाईँलाई त्यो गरिदिएको थिएँ एन्ड डबल क्लिक गर्छु एन्ड अब हामी के गर्छौँ इफेक्ट कन्ट्रोलमा जान्छौँ इफेक्ट कन्ट्रोलमा जानु बित्तिकै यहाँनिर दुई दुईवटा आएको छ एउटालाई डिलिट गरिदिनु नो प्रब्लम डबल क्लिक गर्दा हुन्छ त्यस्तो एन्ड यसलाई लिएर अब चाहिँ यो भित्रकोलाई रिमुभ गर्ने होइन हामीले भित्रको रिमुभ गर्नको लागि हामीले कीको युज गर्नेवाला छौँ लुमा कीको युज गर्नेवाला छौँ त्यसको लागि यो बाहिरको रिमुभ गर्छौँ जस्तै ग्रिन स्क्रिन रिमुभ गर्छौँ त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ अब आइसकेको छ यसैको भित्र हामीले इमेजलाई हाल्ने एन्ड हल्का यसलाई चाहिँ मैले भनेको थिएँ कहिले पनि ग्रिन स्क्रिन रिमुभ गर्दा अल्फामा हालेर हल्का चेक गर्नु होला वाइट र वाइट र ब्ल्याक चाहिँ केही धेरै गर्नुपर्ने हुँदैन यसमा आई थिङ्क फिफ्टी टूसम्म राखिदिन्छु एन्ड फेरि कम्पोजिसनमा आउँछु एन्ड यसको काम ग्रिन स्क्रिनको काम सक्यो अब चाहिँ यहाँ हाम्रो आउँछ अब यो चाहिँ यो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो क्लिक गरिदिन्छु यहाँ हाइलाइट हुन्छ अब इमेज आयो अब इमेजको आउनु बित्तिकै यहाँनिर इमेजलाई पनि हल्का एनिमेसन गर्न सकिन्छ अब अहिले यसमा लुमा के युज गरौँ त्यसपछि फेरि इफेक्टमा जानु एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि फेरि यसलाई हटाइदिएपछि यहाँनिर video effect and keys and किजमा जाने बित्तिकै यहाँनिर ट्र्याकम्याट की छ हाम्रो यो ट्र्याक ट्र्याकम्याट कीलाई यहाँनिर यो इङ्क इफेक्टमा लिएर आउनु एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इङ्क इङ्क इफेक्टमा ल्याउनु बित्तिकै फेरि यसमा हामी फेरि इफेक्ट कन्ट्रोलमा जान्छौँ एन्ड इफेक्ट कन्ट्रोलमा जाने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँका एउटा प्यानल आएको हुन्छ यो ट्र्याक ट्र्याकम्याट कि भनेर एन्ड के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर नन छ नि यो म्याथ छ नि म्याथमा चाहिँ तपाईँको थ्री नम्बरको भिडियो आउनुपर्ने हुन्छ अटो सेभ भएको छ यहाँनिर मेरो अटोमेटिक सेभ छ अटो सेभ कसरी गर्ने भनेर भिडियो पनि बनाइदिएको छु एउटा सानो एन्ड थ्री अट यो चाहिँ ट्र्याकमा कु कुन कुन लेयरसँग ट्र्याक गर्ने भनेर यहाँनिर नम्बर दिएको हुन्छ यो चाहिँ भी थ्री हो त्यही भएर यहाँ भिडियो थ्रीमा आ एन्ड अब यो आल्फामा छ अब हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई लुमामा लुमामा गर्न बित्तिकै यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो मतलब यो चाहिँ ब्ल्याक ब्ल्याक जुन स्पेस थियो नि त्यसको भित्र भयो एन्ड अल्सो यो रिभर्सलाई चेक गरिदिनु होला किनभने चाहिँ यसले हल्का राम्रो भन्नाले यो जुन ब्याकग्राउन्ड छ नि ब्याकग्राउन्डलाई हल्का राम्रो देखाइन्छ एन्ड लेसी एकचोटि हेरौँ कस्तो कि भनेर आएको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का पुरा पेन्सिल पुरा क्लिक भएर आएको छ एन्ड ए हल्का यसलाई बढाइदिउँ इमेजलाई प्रब्लम छैन हाम्रो एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पुरा इफेक्ट भइसकेको छ बट एउटा कुरा ए यति याद राख ख्याल राख्नु होला जुन हाम्रो यो इमेज छ इमेज मुभ गरेको छैन त्यसकारण यसमा रियलिस्टिक लाग्न गइरहेको छैन त्यसकारण अब के गर्छौँ यहाँनिर हामी यसलाई चाहिँ यहाँनिर म यहाँसम्म कि लिएर आउँछु म यसको उल्टो एनिमेसन गराउनेवाला छु उल्टो एनिमेसन मतलब हामीले इमेजलाई हल्का एनिमेसन गर्छौँ यसको स्केल यति छ एन्ड यहाँनिर यो आउँदा बेरसम्म हल्का आउँदा बेरसम्म यहाँदेखि स्केलमा गएर एन्ड यहाँ जबसम्म एन्डसम्म आउँछ हल्का यहाँसम्म आउँदा बेरसम्म यो हल्का जुम भइरहन्छ एनिमेसन भइरहन्छ यसमा म फिफ्टी सेट गरिदिन्छु एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का एनिमेसन भइरहन्छ एन्ड यसलाई सेन्टराइज पनि गर्न सकिन्छ एक मिनट फेरि हामी यहाँ फर्स्ट किमा आउनुपर्ने हुन्छ एन्ड यहाँनिर पनि फ्रेम हाल्नुपर्ने हुन्छ एन्ड यहाँनिर आउँदा बेरसम्म यसलाई एडजस्ट गर्नुको लागि यहाँनिर सक्छ हल्का यता आएको छ केही भएन यो यहाँ आउँदा बेरसम्म पनि यतातिर सर्न सक्छ भनेर देखाउन सक्छौँ एन्ड हेर्न सक्छौँ एकचोटि फेरि एनिमेसन हेरौँ एन्ड हेरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो इमेज पनि मुभ भइरहेको छ सँगसँगै इङ्क इफेक्टसँग and don't forget that ease in and ease out गर्नको लागि इज इन गर्नु होला लास्ट फ्रेम्सहरूलाई एन्ड फर्स्ट फ्रेमहरूलाई ease out ease out ease इनको बारेमा नि कन्फ्युजनहरूको बारेमा नि मैले सबै बताइदिइसकेको छु एन्ड अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पुरा इफेक्ट कम्प्लिटली भइसकेको छ यदि तपाईँलाई अरू केही इफेक्ट ग्लिच हाल्न छ भने चाहिँ यसैमा हाल्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ रेकमेन्डेसन गर्छु कि ब्लाइन्ड अप्सन चेन्ज गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ colour burn air multiply or something else गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर न फाइनली हाम्रो इङ्क इफेक्ट कम्प्लिट भइसकेको छ आई होप तपाईँलाई थाहा भएको होला यहाँ चाहिँ हामीले दुइटा किजको युज गरेका हौँ एउटा ultra key and track matte किको so thank you so much for watching this video यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु and share and also subscribe my channel not only subscribe also press the bell icon see you on the next video